हेलो वेलकम फ्रेंड्स ये देखिए ये गोल सीट है और ये हम एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं नहीं गूगल शीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे लिब्रा कैल्क की बात कर रहे हैं तो लिब्रा कैल्क में आपको कहाँ जाना है गोल सीट के लिए ये पुराना ही डेटा मैंने बना रखा है बर्गर पिज्जा वाला ठीक है बर्गर समोसा सॉरी पिज्जा नहीं समोसा तो ये बर्गर एक तो तीस रुपए का मिल रहा है और समोसा दस रुपए का एक पीस मिल रहा है दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे चालीस रुपए हो गया है सबका फॉर्मूला लगाकर हमने जोड़ दिया ठीक है अब यहाँ पर कर्सर को आप रखिएगा और यहाँ से आपको कहा जाना है यहाँ पर आपको जाना है सीधा टूल्स मेन्यू में और टूल्स मेन्यू में जाने के बाद गोल्सिक पे चले जाइएगा देखिए यही वाली सर यहाँ पे हाईलाइट है अब यहाँ पे कह रहा है टारगेट वैल्यू टारगेट वैल्यू यानी कि ये आप दस दिन पहले गए थे तो ये चार्ज लगा था एक समोसा और एक बर्गर का चालीस रुपया दोनों का मिलाकर के हो गया था अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस बार जा रहे हैं तो हमसे साठ रुपया चार्ज कर रहा है ठीक है तो अभी हमको ये पता है कि समोसा का रेट तो नहीं बढ़ा लेकिन अभी बर्गर का रेट बढ़ गया होगा तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दीजिए ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज को एडजस्ट कर लेगा और यहाँ पे सात रुपए कीमत आ जाएगी ये बर्गर हो गया ये समोसा हो गया समोसा का नाम सेम रहा और बर्गर का रेट बढ़ गया तो इस तरीके से आप बोर्ड सीख को यूज कर सकते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कहीं इंटरव्यूज में एग्जाम में तो आप ये बता सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video